ecce mons cum antro quis in hoc antro habitat hic polyphemus habitat qui cyclops est quid est cyclops cyclops est magnus vir malus qui unum oculum tantum habet polyphemus est filius neptuni dei maris in mari multum aquae est Polyphemus non solus in antro habitat, sed cum ovibus suis. Eas ad campum ducit, ubi cibus ovium est. Oves herbam, quae in campo est, edunt, et aquam bibunt. Polyphemus, qui pastor ovium est, herbam non est, sed gaseum et panem neque aquam bibit sed lac lac nigrum non est sed album antrum polyphemi in insula est nomen insulae sicilia est in sicilia quoque est odysseus cum amicis suis. Ii cibum non habent, itaque famem habent. Persiciliam errant et cibum quairunt, sed non reperiunt. Antrum poli femi apodisseo et amicis reperitur. Polyphemus non adest, sed abest quia cum ovibus suis in campo est. Odysseus, amici queius, antrum quod plenum caseorum est, intrant. In antro multi casei jacent. Odysseus et amici, cui famem habent, caseos petunt. In antro umbra est, sol ab Odisseo amicisque non videtur, neque ciclops ab eis videtur. Itaque caseos edunt, laiti sunt, neque iam famem habent. Sed nunc verba polifemi ab eis audiuntur. O vis miae intrate ant! Odysseus et amici eum qui ove suas e campo ad antrum reducit timent magnum timorem habent oves balant be be be be Odysseus et amici umbram antri petunt polyphemus qui baculum magnum tenet oves in antrum ducit et ostium magno saxo claudit polyphemus magnum saxum ante ostium ponit antrum iam clausum est cyclops eos qui in umbra sunt oculo suo videt Polyphemus iratus est, quia Odysseus caseum eius tenet, et est. Eium interrogat, quid est nomen tuum? Unde tu venis? Odysseus respondet, Nomen meum est nullus, ego venio e graecia. Polyphemus autem, qui iratus est, nullum verbum respondet, set duos amicos Odissei in manibus tenet, et eos est, qui clopes non solum caseum, set etiam viros edunt. Polifemus amicos Odissei est, quia aes caseum eius est. Odysseus, geterique amici, iam magnum timorem giglobis habent timent et plorant oculi eorum pleni lacrimarum sunt odysseus autem non solum plorat sed etiam vinum quod in sacco suo portat polyphemo dat Polyphemus ab Odysseo vinum accipit et eum interrogat. Quid est hoc? Est na aqua? Odysseus respondet, id non est aqua, sed vinum. Dei vinum bibunt. Bibe et tu. Polyphemus vinum sumit et bibit. Polyphemus ob

Polyphemus iam in terra jaget et dormit quia te est dum cyclops dormit stertit et iam pauca verba ei pastor dormit, Odysseus cum amicis ceteris baculum magnum sumunt, et in oculo polifemi ponunt. Polifemus magnum dolorem sentit, oculus eius dolet, clamat, au, au, au! Polifemus, qui unum oculum tantum habebat, iam nullum oculum habet. Odysseum quaerit, sed eum non reperit, quia eum sine oculo non videt. Ceteri Cyclopes clamorem eius audiunt, et ad antrum adeunt. Polyphemum interrogant, O Polypheme, quis te pulsat, quis saput te est? Is respondet, Nullus me pulsat, nullus apud me est. Ii laeti verba audiunt, et rursus ab antro abbeunt. Polyphemum relinquunt in antro cum Odysseo. Odysseus autem non ex antro exit quia magnum saxum ante ostium antri jacet sed ecce antrum aperitur apolyphemo qui oves suas ad campum ducit Cyclops saxum quod ante ostium jacebat et antrum claudebat sumit et prope ostium interaponet. Iam antrum clausum non est, sed apertum. Ecce, ovis prima ex antro exit. Etiam iam ceterae ovis ex antro exeunt, et cum pastore suo campum petunt. Sed ecce Odysseus, qui sub magna ove est, et cum ove antrum relinquit. Etiam amici eius sub magnis ovibus sunt, et cum eis antrum relinquunt. Eh, Ciclops, qui eos quaerit, Neque eos oculo videt, neque eos manibus sentit. Is manibus ove tantum sentit, oculo nihil videt, nullam ovem, nullum odisseum, nullos amigos, Itaque eos non reperit. Odysseus amicique antrum relinquunt et navem suam petunt. Non ambulant, sed currunt. Siciliam relinquunt et rursus ad Graeciam navigant. Neptunus autem deus maris et pater Polyphemi iratus est et eos pulsat non tridentes suo sed multis tempestatibus. Itaque Odysseus per mare errat, neque ad Graeciam advenit.